bueno, ba, egia da beharrezkoa zela eta batzuetan bultzada behar izaten dugu kanpoko bultzada hori eta hau kanpotik eta barretik ere izan da ze emakumeok hasi gara sinisten eta eta guretzat ere tarte hori ateratzen eta pixkanaka aurrera egin du mugimenduan jarri gara geure buruari demostratu diogu ahal dugula eta urratxez urratx indartzen goaz, banakaz hasi, baina ja, talde bat bagara, talde hori gero eta zabalagoa da, eta indarra, indarra hartu du eta bueno, garbi dago behartzena eta egin dena, ea orain jarripen ematen diogun eta hoi antzen asko zan diagoa